At least Julian, mukhang magbibigyan natin dito yung Atlas na ni partner for him yes. Lancelot. Nako po, delikado. Grabe, ang sakit ubus. A clash or team fight right here, mga kaibigan. Now, for stretching flicker. Inabot ng kanyang Taras. Surprise for Taras. Rage will be connecting right there. Now, here they goes. Nana, puto yung char. Masakit, mga kaibigan. Nana, micro cooper mega kill coming from the BNK already. Pero medyo low dito. Ano, mga robot ko. Ganun. La Red that leg mga kaibigan pero matyago si Bliss kang kinamagyan pero hindi siya mabuhay not for long 4-3 is the score as tayo Panda goes in the blazing two at 1 here Nico pasok with a break pero then the sticker will not connect and here comes the start from the Atlas pero makadaglag ng bahagya dito sa bandang ikutay Atlas at yung binubugbog ng ating ini ratatatatat nga talaga dito sa gitna mga kaibigan 2 is mula sa PYT at nakukurado agad sa mapa yung Yuzong sa gitna mismo mga kaibigan tapos, yung Balmot, ikot pa rin dito. Kahit masakit na, pero hindi pa rin siya tapos. Little Pounder na cancel out. Oh. Yes. Tapos, oh! Guardum execution with the retribution for the finisher. Coming from Plongi. Cosmos is running right there. True run or die. Or they're gonna die into my rockets. Hindi pa tapos Plongi with the Torn Rose. Disengage. Pero Valdez, Kedekasis, Fatal Links right now. Pero hindi pa tapos Fatal Links to XNZ. Dinala sa may Torre. Dinala pala doon kay Bison as well as Blongin. Unstoppable for this um, uh, Arcus right eh, now. Running goal, susunod ng big talk. Phantom execution, nag-miss. Rocket will be there. Blessing will be activated. Pero Barnex will be catching just XSNC right there mga kaibigan. Kurina Black Dragon. Mamamatay sila. Double 4. The, Lord um, will be marching on to the mid lane. Still a one-sided game series. Ayan, ito na naman, dash skin. Ayan, yung Phantom Execution out! Ang bilis! Parang, pare ano na lang, parang pinituran lang, no? Nagpa-picture sa lima. Pina. Hindi papatay dito yung ating Akai. Red team turret has been destroyed. Yes. Here for the response. May ano pwede dito. Ibigin si Lancelot sa akin si Global. Ang ganda ng Oh! Na naman! Ankle breaker, mga kaibigan! Mga kaibigan! Ito na, charging in. Going si Kika yung nakuha. Pero flicker up, Black Dragon Force pinakin yung last insanity doon sa may behind. Blongy, medyo delikado. Nice touch, legendary. Proc Torito, kinikiling spree. Makakapatay dito sa Excellency. Double for him. Double kill. XNZ, pinag Pinagtulungan dito mga kaibigan, two players down. I mean, remaining on the side, make the one. It's just gonna be Fiona Z. Medyo delikado, ultimate palayo. Naopo, delikado. Now she's been crying and tower lock for the set of PYM will take the game number one. Oh, sila naman ang nauuna dito sa Pagawang Park. Bro, ang ganda na pagkabisang araw. Long idol, mabibigyan. And they will be connecting. And there they goes Phantom Execution going from the backlines. On the side for Pamela G. Wala na siyang mana dito. And nahabol siya dito. Known as King. Known as King will take him down. Harlem, Electro final blow will be connecting. Mosh, mosh, mosh. And William. Pero, oh my god, the timing of the SS Ultimate. Crash them down. Kabokyo 603 for this Mosh Mosh with the Kim. Hindi pa siya tapos. Max the triple. Oh my God. And gusto pang mapinyak, panda can be going down oh next is Savage, give it to him! It to Savage, him. mga With the TP on this Kimi Snowball ng ating Kimmy In the mid lane, but then again, having that KDA right now, 903. 0 Napakasak. Siya pa ata yung naging I'm confident dito. na to take the purple yes, buff for the other sides, pero tinamahan siya dito. And Yiwo gonna be falling down. Kaso nga lang dun sa Selena kay Harlem. Wala nang Sayang Hunter at nandito yung TYO. Once again, ito yung nakakapanganib sa, ano, sa TYM. Mabilis sila mag-rotate sa mapa. Yeah, speaking of rotate, Harlem will fall down onto the hands of Longy Plongy dito. He's doing his job as a jungler. And here they goes the Duchess Phantom execution out. Disengage nga lang naman ang ginagawa. But there can be a little bit of problem on the bottom lane. Ooh! Ang aga ng bitaw with ultimate and right now Falling Storm will be connecting Alec. Oh, ayan naman! Eto na! Two players down already onto the side of PY, I mean DYO right now. Pero masyadong maaga yung pag-pop off with the Aegis on the Kimi. Well, I guess that's their style. And now, Lord, we're gonna be marching in. Ang ganda ng flicker bomb. Pero yung follow-up damage? Blazing do it sa likod. Pero may Estes nga naman. Bawasan nyo kami. Babalik niyo yung buhay namin ni Mortality Movie Burn. Patay na dito. Si Panda, mga kaibigan. Susunod mga Mush Mosh. Huwag kami checking out Pamela G. With the dashes. Baka That's actually a good spot. Pero they're still not committing. Wala pang flicker naman din sa Belleric din. No. Pero kahit Kimi or Um, ako ang po. Speaking of Kimi, Kimi, tapos double okay, right na. Nako po, Mosh Mosh, Blessing has been activated. Nako po, nagpa-fountain form, no? Oo, wala siyang paki. Ah, wala right there, wala siyang paki. Oo. And that's two players down already for the side of um, TYO at parang irerekta nila dito. On ano the mid lane, Abyssal Arrow will ignite ng Falling Star Moon. Tumama na nga doon. Pero look at this Spice. And tinatangki yung Torre. Tinatower lock na nila dito mga kaibigan. And eto na ata. Isang one hit na lang. And PYM will gonna take game number one. We're Actually, back. parang yung extra shot yun ang last. <laughs> Alright. So, magkakalaman tayo dito, ladies and gentlemen. Tuloy pa rin ang paksakan out to the bottom side. Panda, mukhang mamamatay. First blood gets killed onto the bottom lane na execute sa Ako pwede yan. Tinamaan ang pala dito, Valdex will be forced pwede. sa pick after Pamela G will still go in pero naku, baka mag-ibig sa takbo mga kaibigan, hindi nila tumama. Nawala raw doon, actually na-deny yung nga ah, skill doon ni ah, Benedetta onto the riverside that is gonna be a 2 to 1 exchange naman yung favor of AYM. Yeah, kita naman yung pala dito mga kaibigan, Brownies at 2 HP pero may kagana pero hindi yung sapat mga idolo. Makakakuha ng kill dito. But here comes the last insanity. Pinutukan sa mukha. Ang mga kaibigan, Pamela G will pull down together with that Estes. Triple kill dito para sa export ng Triple One. Mm-hmm. Actually si On Blood Skirmish. At um, may nakuha pang pagong doon. Weapon shorts yung sana. Weapon shorts for uh, DYO oh, as well. Next goes in with a big Gets through members from DYO. Nakapag na ultimate, men. Hindi nakapag-ultimate. Walang counter at inferno. Hindi pa tapos dito. Blongy goes in. Gigil na gigil. Yung asong makulit dito mga kaibigan. Blongy with a double kill. One star mode will be used here by Wiseman. Up against three members. Get the lead and get Panda. Pero dragon yung gamit niya. Mosh Mosh. Ito na ipit mga kaibigan. Double kills for Panda. That is gonna be a kill. Klaro na naman. At tumawa na naman yung tahan na dito mga kaibigan. Pati sila, DSS. 2v4. Here comes the blessing from oh! the head. Go from Tama na naman. Eto na. Will take that Open. Open. Dito mga kaibigan. Triple. Hindi pa siya tapos dito pero here comes the follow-up from Ryzen. Abisalaro. Oh, tumama. Pero may deny. May touch skill. Oo, na-touch to paring Ryzen. Another 3 points by Hart present this right now of TYO. Talagang bumabawi sila dito, partner. Oo, oh, gigil sila. Sa lab pa lang, kompleto na agad. Kompleto na agad. Ayaw na umalis. Gusto nang bumawi agad. But still have ultimate come from DS e test. Tingnan natin kung paano lang i-utilize to. We have the blessing. Uh, oh, mga kaibigan. Na pa rin ito mga kaibigan. Fatal links. Oh, baka oh, sila ultimate. TYO. Oh, Siya dapat na kill from Tyson. ultimate. Flicker in pero si Moshi Moshi naghalo ko ni Harlem mga kaibigan hindi talaga pinapauwi as four members are down from Booner side other that's a jungler is a talent alam naman natin damage at sustainability ng isang Tamos partner pero tingnan muna natin dito anong nangyayari Kamali lang lang yung Estes. That is gonna be a crucial error for DYO. E Naiwan nila yung kanilang uh, alam mo, sustained. Tama rin yung isa. Oo, this na labay na lanes. By Ryzen. Ryzen will target out the Harlem on the back lines. Pero teka lang saglit. Yung makulit dito na si Krogi. Kumakalmong kalmot. Towards the Tammuz on the bottom side. First the one kill. Solid Star Moon Hindi na kami contest na magaganap. Tatagal yung lab around 13 minutes tapos hindi sila nabasagan ng innovator and nag-freeze yung kill like that. Talagang lalamang dito yung DYO guys. Ayun, electrify for the train sa pan. Rolling down HP dito, wise man. Oh, it's not gonna be good. Kill lang dito. Let's work down. teka eh. lang on the bottom side. EYO will be prioritizing the bottom lane. Even third as they will successfully clear out the minion waves. or the Lord onto the bottom side. Meanwhile, onto the top lane. Ayan na. Dito, eto na. Naku, isang si Atlas lang. Nakalakuha dito mga kaibigan. Siya naman agas pero, ulti pero... Ultimate dito na si Sanity yeah. ay kinasan na. Fatal Lens. Wala na nga pala dito. Naku po. Let's go to frame shot. Tumama ka na din naman. Sorry sa iyo. Remember down. Dragon hit pero perfect. May immortality pa dito yung export natin. Pero syempre, we're ah, paano sa so, mawawala dito, ladies and gentlemen. That is gonna be an error once again for TYO. Masyadong na pinilit yung team fight na yun. Ngayon, on to the mid lane. This is gonna be a 4v3 situation. Pero Torre lang ang gusto ng PYM. Dapat maging disiplinado sila dito. Pwede na dito. Ang clear sa'yo! Two! Neverly last inside! There we go, purple buff po nang inuuna nito ang ating mga junglers. Pero look at this Valdex. Sana maririnig nila. Well, nandito naman ako nakapwesta agad si ano. Siya lang kasi yung nandun eh. Eh, naku, balik! Naku, na... Natakang cyclone na eh. Bro, long eh. There we go. Trying to invade Bruce. Ace, Ace receiving a lot of damage, partner. Pero nakuha po rin. Niya. Pero, Pero first blood, Baldex. Oh. Mamatay. That's a, a little bit of aggression. And now Panda MP ano eh, delikado pa rin dito. Pero look at this, and off kill Grabe din mo dominate talaga eh. Pero nung nasa King, wala na siyang vengeance dito. Pwede siyang bigyan dito ni Harlan. Uy! Na, naunto! Naunto! Naunto! Mapapatay siya dito! Naku po! Mas gonna be 2-1 right now, pero kaso nga yung flow is good. Um, orange buff, so medyo mahihirapan dito kung apple si, ano, si Beneleta. Eh, medyo lugi. Actually, pa kay uh, Paisen mm -hmm. sa top lane. Level 5 against level 4 malaking difference na yan eh in terms of the scaling sa mga uh, skills nila, damage skills na that's a lot of, uh, I mean that's a huge factor already especially during this uh, Ayan pa here we go Flicker sabay Divine Judgment patay to ng ating is this actually the pick of the we want for the side of UI right now partner Pero kung PYM, I mean, it's still early on to the, the match. So, mm -hmm. Pero, oh! na nga shoes. Si Mosh dito, another up. Naka, ano siya eh. Naka, execute. phantom nagiging real miss like the final blow As been stunned already pero look at this damage Revitalize, grabe ka talaga Python And isusunod pa pa dito Ang ating Hylos Hylos will follow They're running in to a melody right now Makikita kaya pero dodge the Storm Rose Pero on the middle lane Pinamama dito 2 versus 2 situation Harlem's a little bit low Disengage muna Ang ganda na pagkakasal ni Pamela melody Storm Rose oh, oh, oh! Pinasok pa ni Blongy Pero Wiseman won't be there for the setup hindi ba ang judgment week isa pa? Ano kasi? Mm, uh, Speaking pa ng ano, dito ang glorious Pathway known as Skip. Ibigyan sinuntok sa Panel Vengeance without the Bale Plongy eh, pero na-secure nga dito ni Panda and Panda oh, gonna take some kills killing spree wala ka may activated pero double kill pa rin mas kami a 4 to 2 trace na siya masakit yun for the side of mm-hmm. TYO Ah, don't masakit. Eh, pero tingnan natin kung maiikit pa talaga sa top side. Yeah. Probably mga takas siya pero yung Tori magbabasa product to final blow. That's gonna be a good one to... Ay, grabe. Ang, ang kulit. Pero isang one hit na lang siya dito. Tinamaan pa nga at mapapatay siya. Pero Harlem, oh, gonna be falling down as well. Onto the sa pano. Pero Wiseman, medyo delikado na po. Uh, um, Here they goes, nabasag niyo yung Tore, pero... Oh, Panda! Pero Pamela G, with the place, ang ganda ng trade-off ngayon nang nangyayari. Mamatay isa-dalawa. At least nakakaroon ng trade na maganda for their squad. At ngayon, nakikita natin yan dito sa game number 3. Yes, I eh, agree. Right now, Turtle is up. Tingnan natin anong gagawin na dito. Pero, oh! Bigla ang na-delete pero final execution wall knock gonna be connecting ngayon known as King Wolf Fall masyado masakit na dito guys and now they still have the Divine Judgment the eh, Divine Judgment ah. sinasabi dito jump uppercut check combo complete destroyed double kill for Panda and one for Harlem may kasama pang turtle may kasama pang turtle on to BYO. Sila na ngayon yung lumalamang in terms of the objective takedown sa pagong. Pero sa Torre to, lamang pa rin dito yung BYM. Right now, Glorious Pathway Black Shoes medyo nagkakabalik but still got no flicker as of the moment. Pero eto hinahabol pa rin ni Panda. Oh my god, the damage coming from two. And looking at the right for now, the side of... Medyo kasakit na talaga yung mga members ko ng TYO. Especially, especially the Aulus. And the Aulus. Grabe, Aulus na 7k. Where they goes, I'm blessing, blessing dito. Aulus nagrarat-rat. Dito, hinahampas mo na blessing. Oh, gonna be helping them a lot. Very sustain, mga kaibigan. But killing spree coming from the Kaja. Mauubos mo sila dito. Python is doing his job. Harlem medyo delikado. Mamamatay siya dito. And Wiseman was gonna be going out of the play pero trabaho lang ginagawa ni Pamela. Inspire, ay, hindi, ano nga, inspire yun. Ni uh, Mosco Guntol, in, uh, blink, recta, inspire, balik agad yung kuya. Pero oh my god. Oh my god, nahatak na naman pero walang follow-up damage. Yan, Blongy will gonna take one. Glorious Pathway tinuwin rin dito. Ano, Harlem will gonna take the known as King. Wala silang ultimate, eh, meron ng ultimate kay Vortex. Pero nang bilis. Nakaano ata siya eh, naka-beating time. Pero Uy, wrong way! Dito si Bison, pero wala nang kakampi dito. Ang ating Olus, in eto nga Alec the Final Glow, huwag kami connecting. Panda, masyado masakit, ako po! Hindi, huwag na go in. Blessings been activated, Panda dito nagwawalis. Trying to take out the land sila, pero oh! Blongy, alang matitrade off doon. Harley mo ni Jump Street, at Combo, mag-aapol. Nasap, napakasakit na rin, pero disengage mo na sa ulti moment. Ito yeah, hard level naman dito. Ito, makikita dito mga kaibigan. Let's see kung paano uh, mag ah, mag uh, magro-rotate yon yung PYM paano sila mag uh, mag paano nila gagawin or paano sila magre-react dito sa ginagawang rotation ng TYO kasi men kahit sa people nakapush na yung PYM importante. Nauunahan dito yung mga key heroes ng p at rektahan ng p Yes. And look at this, medyo delikado yung ganyang bushing, oh. oh. Medyo delikado talaga yan, men! That's what I was saying, divine judgment! When he's up jump, say kapag ang combo, makes up double for Harlem! Phantom execution! And the wise man, medyo delikado kung figure out sila mga pandangin ang dito! Wala kami paki sa vengeance mo! As the Lord is up right now, and the only player alive, For the side of PYM, papatayin pa ata dito ni Pamela G with a jumpstick uppercut combo na naman dito Harlem. Re-rectahin na ata dito partner. 9 ano? seconds set timer. Only the Estes. Estes lang ang buhay dito mga kaibigan. Naku, no, re-recta lang. Here we go. Tower lang. 4. In our best of 5. Grabe um, try to cut off the lane. Pero anyways, ito na partner. Ito na Empress of Blades. Ay, kinasahan dito mga kaibigan. Mawawala si Panisit pero may trade off ka na din naman with that kill from Plongi on the bottom side. Here comes the follow-up from Moshi Moshi mga kaibigan. Wala pa siyang level 4 or hindi siya level 4 dito. No answer. Sunray ng Virgil is up. Masyado malayo dito yung ating Hylas. All decks. We're gonna be having a position onto the bush. bush gaming lang for Valdex dito. Siguro for Plongi, may utilize ng ultimate kapag nagawin by judgment. Pero retribute no, secure. God turtle buffer. Ang ganda! No fatal links doon sa tatlo. Double kill dito agad para sa ating Tamos mga kaibigan. Here comes the follow-up from PYM. That is a four-man down onto EYO. Ayun, pero look at this. Backing down, nawala ang confidence nila kasi sila yung nakuunang pumiko. Knowing that they have the Kaja onto their hands. Hindi eh, pa din nag-online talaga yung Kaja. Hindi kaya nung game 1 na uh, 2-0 siya, early game eh. Yeah. Ngayon siya yung nanap na punish. Well, speaking of punish, they will be punishing down Harlem onto the bottom oh. side with that vengeance. Nako, pero... Gonna survive at the attempts of pa, Harlem. Kongi will be able to mamba out onto the team fight that is gonna be a 1 to 1 exchange. Yeah, pero uy, kinasa, mis miscommunication? Mukhang hindi ata, tingnan natin. Pero mukhang oo, oo nga talaga. Pero mosh, mosh. LG, mga kaibigan, running low on HP dito. Tama mo yun eh. Makakalmot, kalmot nga lang. Pero pang LG, nakabasag na min. Nakabasag na. Eh, panda dito. Tsaka plongi. Nakupo! Pipilitin talaga niya yung purple buff niya at yung kapalit nun ay yung buhay niya. May Tory pang kasama. Naku po, ano yung hatak naman? Valdex will be forced to use that flicker out But then again, there is no Opo. casualties to the Pamela G. Mosh Mosh, medyo delikado. Nako, nabigyan nga ka ng numero dito. No. kaibigan, that is gonna be a one-for-one change exchange. Kahit sinong miyembro ng kaibigan, kahit Nathan Yab. Look at that link! Medyo nagkamali siya doon actually, pero... Oh, pero yun ang advantage dito si Mosh Mosh, mga kaibigan. Debs will be using everything Weissman down in the riverside. And here on the link stage, and that is gonna be the target. High loss goes down. Pero andito na yung... Pamela G. Sumusuntok-suntok sa kader, pero mukhang siya pangatang Matuduro dito mga kaibigan. Please do it 3 meters Inabangan, speed, wipeout men. Sila pa ang mauubos with a 3K by the Nathan. Medyo nagkamali sila doon with the commit of divine judge. Pag yung uh, momentum na yun uh, nag-shift, papunta piwan niya mga kaibigan. Yes. Yes, nako, nahuli pa ka. Pagkakagin ka namin wala kang kanyang moments. Pero pati ito sumusunta pa rin sa kanila mga kaibigan tapos. But next, with that Mamba out. Hindi pa siya tapos dito mga kaibigan as Carmela, she will fall down. Then Uy! she'll be using the Chloe. Yung iba rin judgment na Dodge. Wise man. On to the top side. That is gonna be a four-man. Pag pinagsama yung assist at kills. EYO. But the Matapos as the Blazing Duet is not gonna be enough to take one member down from PYM. E oh, Mosh Mosh. Mosh Mosh. Mga kaibigan, finalisis sa tatlo pero buhay ng Tito Promis. Mukhang maiikalag naman Emerson Blades, hindi pa siya mamamatay. One star kill for Tamos while chatting him down is no other than Pamela G. Will double kill but then again that is gonna be a wipeout for the side of PYM. Mm -hmm. Grabe yun. Ano The Lord is gonna be up for grabs. Ito po mga Touch na naman! Touch na naman bro! Pinate out ni Moshi Mosh yung ultimate ni Wiseman. And this is gonna be the sign So they're not clearing onto the side lanes or the side of BYM, it's just only onto the top lane pero na-clear out na nga dito yung bottom lane. So mid lane's gonna be free for the side of BYM. Alright, natin na natin kung i-recta baka recta yun eh. No, flowing that kind of position guys, pwede i-bait out kasi yung link dyan eh. Okay na may type of place yung link, pwede siya makapag-mamba out. And look at that, pero look at that damage, masyado malaki. Oh, oh my god! Apat na membro wala! Oh my god! Valdex with an outstanding setup! Good game well played. BYM is your grand champions dito sa ating EBC Mobile Legends Tournament Season 2 mga kaibigan. Grabe. Isang pagkakamali lang